ajan ilmaukset. Kalenteri. Kalenteri. Vuosi. Vuosi. Kuukausi. Kuukausi. Viikko viikko, arkipäivä, arkipäivä, viikonloppu, viikonloppu, päivä, päivä, toissapäivänä, toissapäivänä. Eilen, eilen, tänään, tänään, huomenna, huomenna, ylihuomenna, ylihuomenna. vuorokausi. Vuorokausi on 24 tuntia. Vuorokausi. Vuorokausi on 24 tuntia. Aamu. Aamulla minä herään. Aamu. Aamulla minä herään. Aamupäivä. Aamupäivällä sataa vettä. Aamupäivä. Aamupäivällä sataa vettä. Päivä. Päivällä minä syön lounasta. Päivä. Päivällä minä syön lounasta. Iltapäivä. Iltapäivällä me juomme kahvia. Iltapäivä. Iltapäivällä me juomme kahvia. Ilta. Illalla minä käyn kaupassa. Ilta. Illalla minä käyn kaupassa. Yö. Yöllä minä nukun. Yö. Yöllä minä nukun. Joka. Joka plus perusmuoto. Minä siivoan joka lauantai. Minä siivoan joka lauantai. Minä maksan laskut joka kuukausi. Minä maksan laskut joka kuukausi. Minä matkustan joka vuosi. Minä matkustan joka vuosi. Minä olen lomalla joka kesä. Minä olen lomalla joka kesä.